школу номер 6 в Авдіївці сьогодні вночі окупанти обстріляли снарядами РЗО град з Махнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена рашистами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл. І щоб не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про звільнення та денацифікацію, правда полягає в тому, що російські орки, яких матері в дитинстві явно не догойдали, прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім, цивільних. Також у промзоні Сєвєродонецька Луганської обдасті продовжуються запеклі бої. Росіяни влучили по будівлі прохідної азоту, обстріляли територію цегляного заводу, відкрили вогонь в районі трьох мостів. Крім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Горському тривають бої поблизу Миколаївки. Штурмові дії російської армії поблизу Білої гори та сиротиного нині безрезультатні.